僕たちの住処へ。ようこそ。何度も壊されちゃった。お人形さんたち。いつまでそうやって人間をおもちゃ扱いするつもりだ。 <laughs> わしらが人間をおもちゃ扱いしているわけではない。もとより人間などというものは神が戯れに作った慰み者の玩具じゃ。 そのン具が遺伝を得て分不相応にも自意識を宿すとは実に滑稽じゃったがのまあ <laughs> この世の断りのことなどエゴに生きるお主らには関係のないことじゃが言ってることちんぷんかんぷんだけどすっごい上からバカにされてるのはわかるよ そんなことないよ簡単に騙されて大切なイデアを進んで僕たちに捧げてくれる人間も少し煽るだけで勝手にいがみ合い潰し合って大量のイデアを生み落としてくれる人間も愛おしくて愛おしくてたまらないあいにくやなうちらにはもう通用せえへんよ そのようじゃの悲劇と喜劇の狭間で右往左往するお主らは実に愉快な見せ物じゃったが今の君たちはつまらないね僕嫌いかも本当はもっともっといろんな方法でいじめて 苦しめて蔑んで殴って最後には嘲笑ってあげようと思ったんだけどどうリン先にしつける必要ながない勝手なこと言わないでくださいあなたたちは今までどれだけの運命をねじ曲げてきたんですかさて おもちゃはいくらでも湧いてくるからな <laughs> 覚えてないよね気が遠くなるくらいの時間僕の管理をしてるんだからだったらこれが最後です私たちが終わらせますメフィスフェレス

まだね頑張ります Yeah, yeah, yeah.

Bye. おしゃれにしてあげて。ねハッ どんな決まってるやろレイちゃんが言うたことが全てやあんまり人間をなめんな悪魔 <laughs> 覚えておくとしようかなところでおの？どうやって変国へ来たそれはどういう意味だ <laughs> どうして 天国で自由に行動できるのかなそれは、紋章が。ソクラテス守護者が。惜しかったの悪魔の契約は僕たちに全てを捧げることだよ。 ま動けないよなんでうちはともかくせんちゃんやナナナは契約前やろ契約の紋章は魂の傷トラウマに刻むことでその奥底へと目を下ろす魂は記憶の器だよ記憶が戻れば当然 だから右肩かバス事故で負傷した箇所だうちがお腹なわけやさ契約がある限りお主らの体はわしらの意のままじゃそうだ投資打ちでもするいいよね初めてじゃないし なたがあかんディオゲネスも呼ばれへん嫌だよもうレイと戦いたくないよ私に再び過ちを犯せというのか <laughs> やはり人間は <laughs> 滑稽じゃのう <laughs> たちに勝てる お姉ちゃんをおもちゃにしていいのは私だけなんだから未来勇気の姫これは何のつもりじゃ僕たちの邪魔するつもりじゃないよねうんお姉ちゃん以外はどうでもよかったんだみんな助けた方が 悪魔に嫌がらせができそうだったから愚かそのためにわしらを敵に回すつもりか悪魔相手に一人で何ができるのできることそうだね時間稼ぎかなダメです母さん 今の私にできる唯一の食材だ未来霊にのみ執着していたお主がなぜここまで肩入れするあは私結構根に持つタイプなんだいいように利用されたりするとお返しはしないとそうだよアリストテレス あなたにとってトラウマとなっている場所よ母さんこんな形でもう一度会えるとは思わなかったよ母さんもそうよあなたと話したいことがたくさんあるわだけど今は時間がないの悪魔の契約を打ち破るにはトラウマを克服するしかない いいだろう乗り越えてみせるよこれは失った正義を取り戻す戦いだなんでうちこんな場所におるんやうちのこと心配して会いに来てくれたんかごめんな頼りなくて情けないお母さんで。 そばで見ててなお母さんが強くなるところ 界から消えてなくなりたいから生きていくには心があまりにもすり減ってしまったからだから私は私が嫌いなのそれはそうだったこともあったよでも私は強くなったよレイやみんなと出会ってだったら証明して 私に私が成長したところを見せていいよあなたがみんなからもらった大切なもの私に見せてあげるよこの場所は知ってる私の魂が記憶してる未来の手を離してしまった 未来の命を私が奪ってしまったその時の嫌な感触がずっと手に残ってるお姉ちゃんもう大丈夫だからあの怖い人いなくなったからえこれってあの時と そうだまた手をつないでほしいなお姉ちゃん <laughs> なんで手が勝手に違う私はそんなことしない恐怖や怒りに支配されたりはもうしない 私は、私、他の誰でもない私自身が、この現実に向き合う。自分を貫く。他、残酷なこの現実から、逃げたりしない。認めて、受け止めて、向き合って何があっても、 クオンが願ってくれた幸せのための道を諦めたりしない今目の前にあるのは嘘偽りのない現実目を閉じることも耳を塞ぐこともしない私の理念私の信じる私に身を委ねただ思うままに決断する私は 散々泣いてきました愚かで情けなくて自己嫌悪に陥って綺麗な涙じゃなかったかもしれません無様な姿だったかもしれませんだけど全ての涙には全ての悲しみには意味があったのだとだから強くなったのだと私は そう思いたいんですそう信じたいんですだからこそこんなところで諦めるわけにはいかないんです私は私であることを諦めない私の心決意責任その全てを捨てたりしない私は自分の選択で未来をつかむんだ Yeah! きないようにトラウマに埋め込んだのに悪魔には永遠にわからないでしょうね人間にはどれだけ傷を負っても克服する強さがあるのパの未来を私に任せてくれる 願いしますせその強さで悪魔を悲しみの連鎖を止めて約束する私たちの正義にかけて くだらない茶番終わらせる終わらせてあげる奇遇やねうちらも全く同じ意見結末は悪魔の望むものではないがなエンジョイでエキサイティングそしてハッピーエンドだよ紋章の呪縛を 加以。 できない惨めな生き物なんかじゃない人は涙も泣いた悲しみを感動を怒りを笑顔を強くなるための糧にだってできるんです 頼ってね 撃でしっかりの雨 就。 Hey!